Политика демография экономика Каракалпакстан, Каракалпак Каракалпакстан Республика Сислеж, Узбекский является автономной формально является суверенной и делит с Узбекистаном право вето на решения, касающиеся ее. Согласно Конституции, Отношения между Каракалпакстаном и Узбекистаном регулируются договорами и соглашениями, а любые споры разрешаются путем примирения. Его право на отделение ограничено правом вето законодательного органа Узбекистана на любое решение о выходе. Статья 74 главы 17 Конституции Узбекистана гласит, Республика Каракалпакстан имеет право выйти из состава Республики Узбекистан на основании общенационального референдума, проводимого народом Каракалпакстана. Население Каракалпакстана оценивается примерно в 1,7 миллиона человек, а в 2007 году было посчитано, что около 400 тысяч человек составляют каракалпакскую этническую группу, 400 тысяч узбеки и 300 тысяч, казахи. 3. Их имя означает «черная шляпа», но каракалпакская культура была настолько утеряна в результате советизации, что первоначальное значение черной шляпы теперь неизвестно. Проверка необходима, каракалпак язык считается ближе к казахскому, чем узбекский. Язык написан на модифицированной кириллице. В советское время и пишется латиницей с 1996 года. В 2017 году население выросло до 1,8 миллиона человек. Общий коэффициент рождаемости составляет 2,19%. В 2017 году родилось около 39 400 детей. За тот же период умерло около 8 400 человек. Общий коэффициент смертности составляет 0,47%. Темп естественного прироста составляет 31 тысяча или 1,72%. В 2017 году средний возраст составлял 27,7 года, что меньше, чем в остальной части Узбекистана, средний возраст 28,5 года по стране. Мужчинам 27,1 года, женщинам 28,2 года. Помимо столицы Накуса, Крупные города включают Ксаели, Кириллица, Хаджили, Таксиатош, Тахиаташ, Шимбаи, Шимбай, Канирать, Айрат, и Муйнак. Муйнак, бывший Арала-порт теперь полностью высохла в соответствии с НАСА. Раньше экономика региона сильно зависела от рыболовства в Аральском море. Теперь он поддерживается хлопком, рейсом и Денями. Также важна гидроэлектроэнергия от Большой советской станции на Амударье. Дельта Амударьи когда-то была густонаселенной и в течение тысяч лет обеспечивала экстенсивное ирригационное сельское хозяйство. При Хорезме область достигла значительного могущества и процветания. Однако постепенное изменение климата на протяжении веков ускоренная антропогенным испарением Аральского моря в конце XX века, создала пустынную картину в регионе. Древние оазисы рек, озер, тростниковых болот, лесов и ферм высыхают и отравляются переносимой ветром солью, удобрениями и пестицидами. Остатки высохшего дна Аральского моря. Летняя температура повысилась на 10 градусов Цельсия. 18 градусов Фаренгейта, а зимняя температура снизилась на 10 градусов Цельсия, 18 градусов Фаренгейта. Скорость анемии, респираторных заболеваний и других проблем со здоровьем резко возросло. Кигелийский район образован в 2004 году путем слияния бывшего Базатауского района, северная часть пятого района на карте, и бывшего Кигелинского района, Юго-восточная часть пятого района. Это слияние было осуществлено постановлением 598 и Али Мажлиса Республики Узбекистан, 11 февраля 2004 года, и постановлением номер 225 Кабинета министров Республики Узбекистан, 11 мая 2004 год которым был упразднен Базатауский район и создан расширенный Кигелинский район. До этого в Каракалпакстане было 15 районов. СМ Кабинет министров республики